Не подло. О, вижу. Бля. Левый коронный, правый Вон, вон, вон, вон он, сука. Вон он, упыт. Тебе перелог. Блядь, осечка. Вон он, вон! Давай, мочи! Bullet. как там тебе? Ты чё? Служивый на! Ну что ты там стонешь? Смотри, дерзкий какой!